qo'liga asosan hozir birinchi bo'lib xursand bo'lganimni aytaman bugun anaqa o'ziga tushdim ikki oy bo'ldi o'n uchinchi chiqildi ровно ikki oy bo'ldi ichishni boshlaganimdan boshlab mm-hmm. bir kunda bir mahal ichyapman lekin to'g'risi endi qimmat bo'lgani uchun ayab ayab yarim qoshiqdan ichyapman mm-hmm. o'g'lim bilan chaqaloqman ichdi уже mm-hmm. yaxshi bo'lishdi man davom etyapman manga shunaqa natija qo'yildi covid covid bo'ldik oilaviy yomon bo'ldik to'g'risi judayam yomon bo'ldik eng qo'rqinchli narsa o't qopim to'la tosh ekan manga shunaqangi chizib berishdi даже bilasizmi unaqa marjon ekanda mana bunaqasidanda mana bundoq nima qilish mana bunaqa chizib berdilar o'zida. toshlar shunaqa shunaqa toshlar katta kichkina eng kattasi 9 10 nechi 10 o'n nechi bo'ldida ular aytdilar manga tosh sanolmayman dedilar chunki ko'p edi примерно mana shunaqa qilib chizib berdilarda marjonga o'xshab ha marjonga o'xshab bir biriga ulangan ekan yana hmm. yopishganda qimirlaydi bu yana o'ynaydi o'ynaydi hmm, u yoqqa bu yoqqa qildilarda qimirlayapti mana shu toshlar примерно shunaqa dedilar bilasiz toshlar har xil razmerdada примерно eng kattasi to'qqizu nechidir to'qqizu bir bo'lsin eng kichkinasi to'rtu uch edi to'rt uch yo to'rt yarim mana shu atrofida edi toshlar orasida dedi tosh mhm. tiqilgan pristop bo'lib turdi yotib qolyotgandim turolmay chaqaloqga qarolmayman chillali paytimizda covid bo'ldik covid payti bilinmadi hech narsa mhm. keyin o'ziga tushishni boshladi nimaga man turolmayman akasi mana bu joyga olib berarkan и mana bu joyga olib berarkan mhm. internetda hammasini o'qidim nima dieta qilishim kerak nimaga unaqa o'zi qayerdan bo'lgan bu narsa o'ttiz yoshda shuncha toshda misol bilmaganman keyin e, xirurgga jo'natdi o'sha ayol mhm. xirurgga borasiz dedi xirurgga nimaga borishim kerak xirurg birorta maslahat beradimikan dedim xirurg aytdiki anaqa ular manga aytdiki kesib tashlaymiz dedi man to'rtta operatsiya ko'rganman shu kungacha o'sha paytda yuragim minutaga o'rtog'im biladi bir yuz o'ttiz uryotgandi xronisiy ham bor ekan yurak shunaqa tez uryapti kislorod e, puls oksimetr o'lchaymiz to'qson uch to'qson to'rt yaxshi nafas ololmayman keyin birdaniga nafasim qisib qoladi xohlagan payt хронический bronxitim bor ekan bronxit bilan covid virus bo'lganmi o'pkaga o'ttiz protsent заражение bo'lib ketgan keyin xullas efilin bilan tiksamitozon birga qilamiz uriladi bir sutkaga bilasizda garmon ochib yuboradi nafas yo'lini vaqtinchalik vaqtinchalik vaqtinchalik ochib yuborishni boshladida e, nafas olaman bir kun normal yashaysiz endi har kuni vasiyat qilaman bolalarim esimga tushib ketdi o'sha narsa bolalarni chaqalog'im hali emizikli тем более sutdan chiqaring deyishdi gormon olmasdan bir tonna dori olaman man o'sha payt bilmagan ekanman shu shuncha dorilar jigarga ta'sir qilib jigar ishib ketgan ekan qattiqlashayotgan ekan siroz boshlanadi deyishdi xullas qo'rqitishdi doktor xirurgga borsam operatsiya qilolmaymiz kardiolog ruxsat bermaydi yuragi shunaqa uryapti dedi hushi taxikardiya kardiogramma qildirdim kardiolog ishlayapti elliz yillik olma kafilsil olma topisholmayapti nimadan qaysidir kameraga ishlayapti ishlamayapti deb endi mana shunaqa bo'ldi eshitib qoldim bu yoqda kapelnitsa olmadi doktorlar mani haqimda gaplashyapti coviddan keyin manda shunaqa qoldi qulog'im judayam zo'r eshitadigan bo'lib qoldi nyuxim zo'r tan bilishim judayam kuchayib ketdida birinchi yo'qoldi paydo bo'lgandan keyin man ba'zan ichib ichayotgan paytimda kuchayib ketadi keyin eshitdimki bu meni shekilli deyishdida ular gaplashyapti birinchidan bu yerda tosh bor ekan hamma joy pриступyapti dedi и bu yuragimda katta katta tuzlarim bor ekan hali erigim yo'qmi deyishdi xullas endi man degan gaplashyapti qo'rqinchli gaplashyaptida aytdik bo'ladi bo'lmaydimi deb nohosga tushib ketdim hammasi qilishni boshladim xudodan faqat xudodanda mana shu bola qolib ketmasin onasiz bo'ldi o'rtog'imga rahmat beada shukur to'g'risi umuman o'zing boshqarasan bolalaringga yordam berdi boshqa qildi o'sha paytgacha bilsangiz man hamma kompaniyani ichib ko'rdim derini ichdim qimmat qimmat bor pulimiz ketyapti hozir er ishlamayapti man ishlamayman ijarada o'tiramiz topgan pul olaman tirik olsak bo'ldi chunki odam o'lib ketyapti erimda ham shunaqa bo'lib chiqdi bolalarim ko'rdim chaqaloq hamma yotibdi do'xtirda do'xtir kelmaydi ostonadan keladi qaytib ketadi kirmaydi kirmadi bo'lsa eng pik paytida bu nima narsa keyin shunaqa bo'layotgan paytiga nima Astefan Roz chiqib keldi xullas ko'krak qafasi amal qildim ko'krak qafasida xullas kuchli Astefan Roz tuzli og'riq beradi bu yoqdan og'riq beradi nafas qisadi mana bunaqa bo'lib turib o'zi e xullas erim borgan ekan u ham xafa bo'lib keldi pulmonolog snimkani ko'rib targaling ko'ravergandek taqibdida o'tdi tentirab tentirab syomka bilan qaytib kelgan oldimga pulimiz qolmagan уже so'ragan odamimiz yo'q keyin bu ba'zilarchi oxirgi anaqa bo'ldida najot najot oxirgi chunki shu bo'lsa bo'ldi bo'lmasa yo'q oxirgi pulimiz qolgan edi man bunga aytdim san olib ichgin bitta dedi dori ham cho'zsanu dedi doriga ishonsangiz to'rt ming dollar uyga deb yiqqanman hammasi ketdi hech narsa qilmadida hisob yangitib ishni tilla qoldi bo'ldi bo'lsa bo'ldi bo'lmasa yo'q xo'jayinim bechara endi erkak kishini tasavvur qiling qo'lida chaqaloqlarni kechasi yuradida nimadir pristup bo'lsa bolani tashlaydi onasi kelolma onasi deydi ukol ukolda hozir xonadonga tushib tashladim endi mana oradan shuncha payt o'tdi почти ikki oy ikki oy bo'ldi уже ikki oydan oshdi yig'ilib bo'lsa ham oxirgi pulimizga реально oxirgi pulimizga biz oldik yoki o'tgan pul chiqdi qanchadir pul chiqdi bilasiz qancha yetti ming qancha oyda bu yetib o'zingga pul chiqdi dedi yetti ming turadi o'sha qancha oldingiz bir pachka qancha chiqdi xolos yo'q bir pachka oldingizmi ichganingiz birinchi ikkita ichdim bilan bittanisini ichdim ikkalasini to'g'risi ishonmay ichdim ishonmadim birinchi birisini ichdim o'rgatgan naqa och qoringa suv bilan ichish kerak ekan bu aytganda ham ishonmadimda yana youtubedan tekshirdim rostdanmi odamlar qanaqa yozyapti отзывlarini o'qidim shuncha ishonmadim chunki o'ylang berlin ichdim qimmat qimmat dorisini sibirskiy yomonlash emas ichdim man просто olti yuz ming yetti yuz ming sakkiz yuz ming yuragimga dugonalari xullas hamma narsasi ichib ko'rdim lekin hech qachon o'zgarmayapti yuragimiz o'ttiz uryapti turolmayapman yurolmayapman lekin ovqat yeyishni boshlamayapman keyin уже hammasini yig'ishtirdim orada ko'rs, onam bilan ukam bilan даже shunaqa gaplar bo'ldi shahid ketadi deb aytishibdi siqilma shahid ketasan shunaqa narsalar bo'ldi xullas bu orqada qoldi allohga shukur beradi shukur yaxshi odam ekan mani xudom yaxshi ko'rar ekan dedim bolalarimga bag'ishladi zo'r odamsan umida boshladim boshladimda keyin anaqa bugun aytib chiqdim даже hammaga o't toshim bor degan edi. ertaga asov jo'natdim hop tez ichinglar dedim ichishni boshlaydi manga o'xshab bu qachon edi necha oy bo'ldi aytganimda ancha bo'luvdi bu aytganida man ikkilandim yuruvdi ikkilanib olmayman ha keyin har oy man tushaman o'ziga ayamayman boraman o'ziga tushaman deb tekshiraman mana qanaqa natija hozir ham ertalab o'ziga tushib kelyapman hmm. olmoqchi hozir ham уже ertalabdan aytishyapti feruza ish boshlamoqchimanda uyolishga harakat qilib biz qiynalamiz deb to'g'risi shunga uyimizni bo'lishga pul qilishga biznesga qo'ldik lekin sog'lig'im ikkita yonda turibdi tarozidada yo sog'lig'im bolalarimga ko'proq yashayman mayli ijarada bo'lsa ham man baxtliman erim bolalarim mana shu ikkita bolalarni и bir yon tarafida sog'lik turdida tarozi ozgina o'xshab olganda xotin to'g'risi hmm. qaysi birini olamiz qaysi biri nima qanaqa e, u bu bo'ldida man o'ziga tushay dedim hmm. agar toshlarimda o'zgarish bo'lmasa ichmayman bo'ldi yo'talman turib yuribman tasavvur qiling ovqat qilolmasdim yotaman erim ovqat qiladi ko'chadan ovqat olib kelamiz odamlar ovqat tashlab ketadi qo'shnilar eshikni taqillatishadi oy ovqat ololinglar qo'shnilarni ham uyga desa hammada qo'rqdik bugun ishonasizlarmi yo'qmi man hozir birinchi marta ko'chada publikada maskamni yechdim qo'rquv endi yo'q hech kasalmasdir dedimda man man даже o'rtog'imni chaqalog'imni ko'rgani ketishiga qo'rqqanmanda kasal yuqtirib olmas hali chaqalog'ini ko'rmadim man yetdi уже emaylasha boshlagan здоровый, o'n ikki o'n ikki kilolik bola olti oylik sog'lom hech qayerda ko'z tegmasdi kasal bo'lmayapti ko'z tegmasdi ko'z tegmasdi qanchada qanchada natija sezdi natija qarayman kecha 13 uchinchi числоda ровно ikki oy bo'ldi ikki oy bo'ldi bugun ko'rsatyaptilar hozir ular ham balki kelarlar. mani o'zimga ayol o'zlarini ishondirib manga doktorlar uni manga ustasan dori yozib bergandida bir kuni bir mahal kechqurun to'qqizda o'tirib man shuni ichuvdim balzamgacha ba'zan vaqtida ham ham balzamni ichdim uni ichdim lekin keyin e qo'y dedim shuni yig'ishtiring dedim bitta shu qiladigan bo'lsa mana shu qilsin dedim endi mana bu o't qop bo'lsa manga tushuntirishlari bo'yicha endi manaqaroq bo'larkanu mana shu yerda hozir qolgan tosh tagi mana bu narsalardan qolgan ikki oy o'tdi bir oy o'tgandan keyin e, beshta oltita tosh kichkina e, necha edi ikki ikki yarim atrofida qoldi ikkita tosh qoldi yettiyu nechidagi esimda yettiyu birda yettiyu ikki do'yib после anaqalaring tashiymiz keyin gruppaga ikkita tosh qoldida anaqa kattasidan qolgani mayda edi? qolgani yo'q tentigi bilan yo'q yo'q tentigi bilan yo'q bugungisida mana bu aytyapman bir oydan keyin bu bir oydan keyin bir oydan keyin hmm. vaqtimiz bo'ldi hozirgisi danisi ikkita dona tosh topdilar zo'rg'a topdilar mana bu yoqqa bu yoqqa qimillatib o'zi ham ishonmadi uzog'i ishonmadi ishonmaydi ishonmadi lekin qo'limda o'zi qilgan o'zi o'zi qilgan bemor bo'lib turib endi sog'ayib boyog'i bor endi man bir kun borganda o'sha kirurgga aytmoqchiman poliklinikada kirurg kesib tashlayman kesmasang bo'lmaydi e, u bu dedi lekin kessangiz o'ylang organizmingiz olloh bergan bitta butajoningiz kesib tashlagan lekin biz butun bo'lamiz uloq shunaqa universal qilib e, yaratgan bizani kestirib bo'lmaydi tig' tegizdirmayman o'lgunimcha chiqatib kesa bilmadim и mana ikkita tosh qopti dedi и e, qup mana bu yerda mana bunaqa cho'kma bo'lib turibdi ozgina qimillayyaptida uni sezaman nimaga chunki baribir yog'li narsa xamir ovqati yeymizu yoki qaymoqli o'zi man internetdan bilib oldim nima o't haydaydi nima o't haydamaydi bo'ladi hmm. mana bu achishib sal жжет bo'ladi keyin ozgina jilodoq deydi endi manni ham ishlab bu chiqib ketsa dedi toza bo'ladiyu dedi hmm. jigar hozir ozgina qattiqlashgani bor dedi bundan keyin mana bu ishlaydiyu o'ttiz yil chiqib ketyaptida yodda hmm. u yaxshi ishlashni ekanda jigar hmm. keyin u yog'iga dedi qolgan hamma narsa joyida bo'lib ketadi endi kimni toshim bor desa chunki kesmoqchi edi deyapti kesib tashlamoqchiydi dadam man borib kelib nevarang bor erim aytsam yig'lab berdimda adasi mana shunaqa endi olaman ol pul olginda ana pul turibdi bor ichganda hech qatiyni hech kim kesmaydi xursand bo'lib ketdi man уверен edim shunaqa video bo'lishi sog'liq topilmasa chunki agar man ketsam tasavvur erim xotinsiz bolalarim onasiz qolib ketishi mumkin edida но o'sha hamma joyingiz ta'sir qiladi ya'ni bilasizmi hali man o'pkalarimni tushirganim yo'q yaxshi nafas olyapman yaxshi yurolyapman единственный balki sizda ham o'zlarim bo'lishi mumkin ko'p ish qilsa hamma ham charchab qoladi man charchamasdan robot bo'lib yurgim kelyaptida ya'ni kun bo'yi bolani ko'targanman <laughs> energiya davom energiya yomon emas robotdan ham kam joyi ozib ketdim tug'ishga ketganimda to'qson kilo bo'lganman man buni rasm bor hozir rasmlarimiz tasavvurlgansiz mana hozir lekin ozib haqiqatdan mana ichishdan oldin ham o'zi kasallikda ham ozgandingizu dedilar lekin hozir zo'r ozibsiz dedilar ham yuzim ozgina yuzlarimga narsalar toshib ketishi boshladi sochim duv duv to'kilishi boshladi kechagina borib chochimni ham kestirdim уже kamaydi to'kilishi orasini qarasangiz kam kam toladi o'sib свежий bir yog'i ollohdan boshqasi va inson nima sababchi sababchi ixlos degan ollohdan so'rang mamdodda beradi o'sha yo'q man qanaqasi yo'lini qilmadim tushunasizmi har shanba sahar o'qib hojat namozini so'rab ikkita farzandimni so'rab olganman hmm. endi natija дальше xudo xohlasa bo'ladi nimaga desangiz minus yigirma ko'zim zraniyasi hmm. uni ham yo'li yo'q deyishgan lekin shunga ushlab turmaydi man ko'p ichadigan bo'lsam mana bugun bittasi bo'ldi aytaman e, erimga aytmadim mhm. ishim bor deb chiqib keldimda ko'zimni peshintirib keldim minus o'n sakkiz bo'libdida уже e, umid qilib turibman hozircha aytmay turibman iloyim man operatsiya oyilik qilmasin hammasi mm. yaxshi bo'lsin hozir yuragim уже norma bo'lyapti kardiologim aytdi yana bitta olmasam yurak bo'ldi chetda o'zi lechenie kerak emas hozir manga gemoglobinimiz tushgan bo'lishi mumkin umida qarmashman e, borayapsan boshqa qolmayapsan yo manga hech narsa kerak chunki ular mani jigarimni buzadi ular organizmimni buzadi nima qilaman ular uchun undan ko'ra yig'ib olasizda keyin biz uni pastdan ishlatdi pastdan ishlatdim o'g'limga og'zidan hid kelyapti yaxshi bo'ldi aytganidek ko'chaga chiqib muzday narsa ichib qo'yamiz yo yeb qo'yamiz sraz tomon oladi ozgina yevroman bu aytganidek ro'mol yo'q ro'molim yo'q bo'lmasa tanzilatim bor angilam bor andamayman o'sha yo'l bo'lsa ishda hech narsa qolmadi bugun ishqilib aralashib olsa yigirmata joyidan toshib qolmagan bo'lsin bu 2 oy ikki oyda keyin дальше yana davom etadi demak 2 oyda uzluksiz ishlayapsiz Shunaqa. ikki oy uzmadim lekin uzmadim mana hozir bugun ichdim ertaga tugaydi oxirgi kunni bilsangiz man mana shuni olaman baribir Yana qo'shilay, ichmay bir qo'shilay. Man bolam bilan ishim beradi, u men beradi. Gemoglobini past chiqdi. Hozir ko'chada virus. Hamma infeksiya olishadi. Bu ham aniq. Bir yoldan kirganni bir yoqdan tozalab turmasa bo'lmaydi deb o'yladimda. bu yoqdan ishim ham yurishyapti sog'lom bo'lganingizdan keyin ishlagingiz kelar ekan pul topishni yo'llari chiqargan buni qilsam bo'ladi voy qo'limda hunar bor mana buni qilsam bo'ladi buni qilsam bo'ladi narsani to'qidim o'zi sotib berdi nechtasini misol qaynonamni ham oyi to'qiysizu давай bunaqa qilasiz sog'lom bo'lsangiz hamma narsa qilgingiz keladi bo'lsangiz sog'lom fikrlaysizda demak miyani oldin besh foiz ishlasa keyin o'n foiz ishlab ketadi shu shunaqa bo'lar ekan endi mana men surxondaryodan kelib o'tiribman qarang samdoradan kelib menda ham mana e, to'rtta natijalar mana hozir o'ziga tushganim bitta hozir man misol и mana qarang ishoning mana shu ayol banyo o'zi qiladigan ayol o'zi bitta o'zi bilasiz ellik ming oltmish ming bo'lsa kerak bekitadilar jon berib qo'yadi ham ko'radi o'tqoqimni ham manga rahmat man ham ham vaziyatda bo'lganmanda hamma joyim tuzlarni ham ko'ryapti umida ozgina tuzlar bor edi eryapti o'tib nima ichyapsiz deyapti o'zinglarga ishlari qolmagandi yo'q siz o'zingizda tajriba qilib keyin ularni ham olib kerak kerakda o'shani yo'q ular mani o'sha paytdan ular mani oy vechina berib beraymiz paytimdan ko'rganlar biladilar taniydi yaxshi taniydida biladida ko'rib natijani solishtiryapmiz man bir keyin mani o'zing qiling desam man qilmayman birovga oyda tosh erimaydi dedilar hmm. pul bekor yo'q qilasiz dedim zato toshmi lekin bitta narsasi bor tosh chiqayotganda pristup bo'lar ekan pristup bo'ldi o'shanda og'riq qoldiradigan ukol bo'ldi haqiqatda uyda turuvdi spazmalgon skoriy ham keldi skoriy olib ketmoqchi edi bo'ldi man esa olib ketaman oxirgi bo'lgan pristup bir oy oldin yo'q dedim ketmayman hech xatimni kesdi chunki borsam bilaman yo narkoz beradi yo bir narsa qiladi kesib tashlaydi pristuplaring qanaqa bo'ldi shunda pristup qarang og'riq bo'ladi mana mash atrofga beradi orqa bilan buklas ishonaman ovuga judayam kuchli chidaydigan odamman man taomlanman qanaqa chidaganman chunki shu kungacha man bilmaganman ko'yningiz ozgina aniydi endi manda unaqa narsa bo'lmadi lekin og'riq kuchli bosdim hamma narsani dumalab yotdim o'zimda aytildi qaynam qaymoq olib kelibdilar nima bilan maza qilib <laughs> bozori qaymog'ini tiqdim o't bu yog'li narsa og'irlaydigan ozgina dieta qilish kerak edi ozgina misol kamroq yeyishim kerak edi man ham yeyolmayman dedim o'zimni bo'ldi buni bildim o'zimni zato ehtiyot qilish kerak xullas endi yana bir ichkamda ishlatib qolsa kerak o'ylayapman buni o'zi katta natija buni o'zi katta natija endi bu bundan tashqari grижение <coughs> deyishgan bir nechta bor rosa kasal ko'pda mani esimda qolmadi yani kasal gruppaga bunga yozuvdim mana bunaqa kasallarim bor edi buni ismi nima buni ismi nima <laughs> <laughs> bir xil ana oti esimda yo'q bu o'zi nimaga bu dedim pnevmatoz degan ekanlar oxirgi marta ichaklarda pnevmatoz doktorlar bilsa kerak bu nimaligini gaz ichaklarga yopishib ketar ekan u gaz nimadan bo'ladi klorofanni qo'shilganidan bo'lganda ichaklarda gazda qornizdan bo'laveradi pnevmatoz yo'q xrayinsiy pnevmatoz dedilar bo'lishi mumkin emas xrayinsiy pnevmatoz nima o'zi u dedim internetda o'qisam o'sha gaz yig'ilishi ekanda gaz yo'q bo'ldi yo'q joyida bor anaqa dedi oshqozon osti bezi tillaring ko'p zo'r bo'lib turibdi tillaring ham zo'r bo'lsa kerak zo'rmi hamma joyi ko'p faqat hammaga aytmang mana shuncha joyingiz shuncha pulga ko'rganmiz dedilarda rozi bo'lganingizni berib keting xursand bo'ldilarda o'zlari ham aytmoqchiman ekan ishonch mo'jiza yaratadi degan hozir kichkinaligimda shu narsaga ishonardim hmm. bo'lsa. lekin bolalik bo'lib turmush qiyinchiliklari mana shunaqa bo'lib esdan chiqib ketarkanda endi haqiqatdan ham bor narsa ishonish kerak ollohdan so'rash kerak kimdir nimaga sababchi bo'ladi siz o'sha botib ketayotgan botqog'ingizdan olib chiqib ketadida и bo'ldi bu yog'iga yashash mumkin eng muhimi tirik qoldik bu yog'iga mana mani yoshimda shuncha qiyinchilik ham o'tganman buni yetmasam kitob o'qiyapman kitob yozaman mana kiygan paytida ko'rmasizmi ты с нами, а значит ты победитель.